он очень смелый, видно тот лет Потому что только смелый сам полезет в самолет Потому что только смелых уважает высота Потому я стал для таких полетов.